असल में गोल्डन टेम्पल के अंदर अभी टिकटॉक पर्टिकुलर टिकटॉक बैन है और यहाँ करतारपुरा साहिब में अभी टिकटॉक बैन है सिम नहीं चल रहा तो मैंने यूज़ नहीं किया बाकी टिकटॉक दरअसल मैं गोल्डन टेम्पल के अंदर अभी टिकटॉक पर्टिकुलर टिकटॉक बैन है और यहाँ करतारपुरा साहिब में भी टिकटॉक बैन है ये उन्होंने बाकायदा उन्होंने नोटिस लगा रखा है कि आप टिकटॉक यूज़ नहीं करेंगे और टिकटॉक बैन है हालांकि मेरा मोबाइल नहीं चल रहा सिम नहीं चल रहा तो मैंने यूज़ नहीं किया बाकी टिकटॉक बैन है अच्छा भी है टिकटॉक कुछ जगह बैन होना चाहिए क्योंकि लोग टिकटॉक के कारण अपनी कुछ मर्यादाओं को छोड़ देते हैं और व्यूज़ के चक्कर में काफ़ी बेहूद हरकतें करने लग गए थे तो यहाँ पे भी सब जगह टिकटॉक बैन है

मंडल पांड जयको कथेतांतरायंत तिथे लोलोकार जीव जीव कम वे दिवकार विखे विषे कर्म विचार नानक सार जप हारा तेज सुनिहार कर्म मत विदत्यार पाव खला मत अपताओ पांडा पाव दाल कड़िये सब सती टकसाल जिनको नदर करम तिनकार ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਦਿਨ ਕਾ दुखंता सुखरा यहाँ पे मंदिर इस, इस गुरुद्वारे के अंदर हिंदू भी हैं मुसलमान भाई मुसलमान भाई भी सेवा कर रहे हैं और पर्टिकुलर इस जगह को देख के बिल्कुल लगता नहीं है कि हम दोनों कंट्रीज़ के बीच इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बहुत ही बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे और मैं वह गुरु जी से दुआ करूँगा कि ये इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट डेवलप हुआ है ये पूरी कंट्री को लेके आपस में डेवलप होए और फिर से जो भी मैं फिर बोला जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो भी टॉक हम लोग सॉर्ट आउट कर लें Yeah.